über die endlos barfuß ging, zieht die Schuhe aus, die machen die blind. Dann kannst den Weg mit die Zähren sehen, dies Wasser, den Wind, so ist mit der Sonne auf Sterne steig, mit der nockerten Haut zur da sie dir vertraut. Spiel des nasse Gras auf die Fiers. Spiel, wie trocken ist der Stein. viel. Wir streicheln des Moos die so sehr. wie es knistert im Land. Doch musst deine Stein durchs Wasser musst gehen. und dann Wasserfall musst die Stirn mitnehmen mit die Wangen auf die Erde in die Sunde lehn. Lieg und störe ich die Erden und spür, wie aufsteigt das ihr ab riesige Ruhe und dann ist die Erden ganz nah bei dir. Du warst, du gehörst zu allem dazu. Gespielt ist nasse Gras auf die Fiers. Geschwirr wie es knistert im Land.